आपण लहान असताना जर शाळा सुटली ना महाराज शाळा महाराज शाळा टाक्या गावाला काढायचं शाळा सुटली का बरं आरडच तेवढा व्हायचा हे त्याच्यात उद्या सुट्टी असावा आय आय आय आय आता सहा लाखाची गाडी पोराला वट्ट्याव घेऊन येते पोर असं उतरत आहे इंग्लिश मिडियमचं पोरग शाळेतून उतरले होते उड्या बिडे नाही आणत ज्यामुळे राहते ते काय उडे बिडे आणते ते फक्त उतरल्या उतरल्या त्याच्या ऐक पाहते काय पाप काय केलं मी बाबा या दरिद्रेंच्या घरात जन्माला आलो मी मला काय आहे का नाही काय आणि ती बाई म्हणते काय शिकवलं बाईनं वांग शिकवलं बाई इथून पुढे मंत्र सांगून टाकतो तुम्हाला लोक म्हणत होती असं कोणी म्हटलं का त्याच्या खाटकण टाकवायचं त्याला म्हणलं कोण म्हणत होतं लोक म्हणत ज्या वेळेस समोरचा माणूस स्वतःला लोक म्हणतात तेव्हा लोक म्हणतच नाही यालाच केला आहे भांडण पाहिजे आठ दहा दिवसातून एकदा नवरा बायकोचं खटका उडाला पाहिजे दोन चार दिवस बोलायच नाही तिच्याशी मग तीन पोराला बोलत असते विचार चहा घ्यायचा का पप्या इचार त्याला मग आपण म्हणायचं दे फेकून मजा आहे त्याला मग तिला राग आला ना ती पशीच आपटी ती महाराष्ट्रात एकच देवीचं जागृत देवस्थान आहे किचन ओट्या देवी क्षीण जेवढे देवी भक्ताचे हाल केले तेवढे कोणीच केले नाही त्या देवीचं एक वैशिष्ट्य आहे तिला भक्ताचे आईबाप सहन होत नाही अहो नवरदेव नाचत्यात इतके भंगार आहेत बंगो बंगो बंगो हे कलियुग आहे हे नालायकांचे युग आहे इथं माळ करायला त्रास होणार मूर्ख्याला किंमत येणार आईबापाचे हाल होणार साससासऱ्याचा फोटो पुढच्या घरात लागणार बहीण दिवाळीला नाही येणार मी दर रविवारी मिस कॉल करणार प्रेम करू नका असं पण तुम्हाला कोणी म्हणलं पण दर्जेदार पोरगा पाहिजे त्याला त्याची क्वालिटी पाहिजे त्याला पोट भरायची अक्कल पाहिजे ते दुसऱ्याच्या गाडीला हात करते तू त्याला जिंदगी म्हणती ते दुसरी जगा दिली म्हणते मला इथवर सोडवलं आम्ही म्हणते तूच माझी जिंदगी तुका पागल बिगल आहे का काय मुलीने उत्तर द्या पटकन तुम्हाला पाहायला मुलगा आला पसंती झाली अजून फायनल झालं नाही फक्त पसंती झाली म्हणजे जवळजवळ जमल्यात जमाय तो मुलगा ते नवीन आला ना तो पोरगा आणि तुमचा भाऊ संगत जेवायला बसला लबाड बोलायचं नाही कळत न कळत का होईन एखादं भस तुमच्या हातातून कोणत्या ताटात जास्त पडेल त्या नव्या शिंगराच्या का तुमच्या भावाच्या शिंगराच्या करेक्ट शेजारची बाई काम नसताना आजपासून आपल्या घरात येता कामा नाही स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट तिला आता गेलं गेलं सांगायचं बाई मी कीर्तन ऐकून आले तू तिकडे उलत आपल्या घरात चार पाच बाया एकत्र बसले तर हरिपाठ बोलत आहे का तुही बरी आहे माई भंगार आहे माई बरी आहे तुझी तर पार खालास आणि जिला सुन नाही ना सुन ती बाई तर बोलूनच देत नाही कोणाला नाही नाही नाही लई पप इंग्लिश मिडियमचे चेहरे दरिद्री असतात शिमीचे चेहरे थोडे बरे असतात मराठी मिडियम फ्रेश खाऊन पिऊन सुखी धन लोक घुटके खाद्याव हो. अरे घुटके खाणाऱ्याला मी सांगतो त्या तीन अक्षरातला मधला टकाड आणि किती खा काला इकात खायचा येडेवानी काही डोक्याचा भाग आहे की नाही फुकाट ना फक्त थोड्या सकाळी लवकर उठायचं गावठी भाषे सांगा दुसऱ्याच्या पंक्तीत बुंदी वाढायला त्रास आहे का बात नाही घेरे बुंदी गोष्टी पडून पडू दे घे तो बाप पोट भरलंय भरू घे जशी याची बापाची पंगत आहे आम्ही त्याच्या बापाची पितो का माझ्या बापानं तुम्हाला पाजायला तुमचा बाप मिळालाय का बर मा तुम्ही दारू प्याला ना माझ्या बापाचं काही जात नाही पण तुम्ही तुमच्या बापाच्या अगोदर जाता हे वाईट आहे ना पूर्वी फक्त पुरुष फेटा बांधायचे आता यांनी फेटे सुरू केले आता तुम्ही बांधा फेटे आम्ही घेतो नऊ वार आता काय करता पुरी निघाला पॅन्ट शर्ट आम्ही घेतो गाऊन ओढणे नावळी तुम ऐका तीन वर्ष लग्नाची पहिली पहिल्या वर्षी बायको फार सिस्टमॅटिक बोलते आहो आहो ऐकलं का संपलं पहिलं वर्ष ऐकू येत नाही का दुसरं वर्ष कान फुटले का अरे पोरगी एस पी आहे पोरगी एस पी दीडशे पोलीस आहे तिच्या ताब्यात <coughs> पोरगी एस पी आहे पोरगी आणि हे तीन याला बारावीला बसलो आणि काय झालं रे आपला विषय नाही तो विषय काय फाशी घेतो काय जगतो हलकट क्वालिटीचा दारू कोणती प्या टँगो प्या खजुरा प्या डिप्लोमॅट प्या आरसी प्या ओशी प्या शिवनेर सोड प्या थ्रिक्स प्या रम प्या विस्की प्या डबल घोडा प्या ट्रिपल घोडा प्या वरून वास येऊ नये म्हणून पुदिन हारा खा नाही तर आमच्यावर शंका घ्या एवढी नावं पाठ कशी साडू नाही पैसे उसने मागितले आणि भावा नाही मागितले कोणला हा मला साडूला साडूला भावाला म्हणणार रविवारी पाहू साडूला पहिल्या महिन्यात बाळाला डोकं येतं दुसऱ्या महिन्यामध्ये बाळाला कर आणि चरण येतात कर म्हणजे हात आणि चरण म्हणजे पाय तिसऱ्या महिन्यामध्ये बाळाला नख आणि लिंग येतं ते लिंग स्त्रीलिंगी किंवा पुल्लिंगी म्हणून जगामध्ये तिसऱ्या महिन्याच्या आज सोनोग्राफी होत नाही डॉक्टर यमडी असो नाही तर सुमडी असो लिंगच नाही तर काय वांग करीन तो